Emergeix un moviment que és clarament un punt d'inflexió. Un punt d'inflexió perquè mostra aquestes noves realitats i pren, eh, en la mesura que es pot prendre, un moviment que és plural, que són milions de veus eh, corals actuant juntes, en realitat després una consciència històrica com cap altre moviment fins a aquell moment, que és el 15M, que no és ni un moviment social, no és un moviment social clàssic, mm, no hi havia una reivindicació d'una part sectorial, ni és un moviment polític, és un moviment sociopolític, clarament sociopolític, que trenca i que genera una nova agenda de la qual 15M té molts fills i ningú no es pot reclamar hereu del 15M. Per nosaltres, si venim d'algun lloc, és d'allà, en aquest sentit. I per tant, genera una nova realitat. Això també explica perquè emergeixen noves propostes polítiques que són poc tradicionals. Eh? Noves, forces, noves propostes polítiques que, tot i que viuen i sorgeixen de la confluència de la ciutadania i organitzacions d'esquerres, no s'expressen com l'esquerra tradicional.